2日目 Hello guys, Yuki! Oh, <laughs> Hello. Very friendly. Yeah, he's so cute. Oh, so rare to see cats do this to humans. Like they usually don't. Hi. No, hey. Yeah. Thank you so much. Have a good, Have a good day. day.

にょんとした音楽をかけるいやこういう目指しやねなんかちょっと犬っぽい猫珍しい バスに乗り誓った乗り間違った変な場所に来ちゃったけど綺麗な景色いや今日いい天気だよね本当にポカポカしててえマジで渡るのこんな感じでえマジだよ えこれなんかおしゃれじゃないこのステーションさすが来たじゃん ねえ向こうは何があるの <laughs> いろんなものとチップスがフライドはちょっとね yeah, everything. おなんかここなんかすごいよクラブビーおーわおプロンコクテルおすごい ト屋さんの店員さんがすごい綺麗な人がいて、うん、その人がめちゃくちゃ綺麗だったからちょっとびっくりした全然なんかちょっと細いあ細いえ綺麗なのあれ俺的にはすごい綺麗普通だと思ったそうなんだ <laughs> なんか大学生の中で結構見かけるような、指しどこの大学指しとか指し入学する <laughs> 中でね聞くことがあります。 今すぐまっすぐ君 今日はどんな感想でしたかうんまあなんかとにかく空気が悪くて爽やかで楽しかったですシーフードも食べてやっぱりカナダよりアメリカの方がエキサイティングですねではではまた、はい <laughs>